Hallo Leute, da bin ich wieder und heute mache ich ein neues Video und zwar 20 wunderschöne Sprüche und Zitate über das Leben. Und dann los! Leben ist nicht komplex, wir sind komplex, das Leben ist einfach und die einfache Sache ist das Richtige. Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Das Leben ist kein Problem, das ist es zu lösen, sondern eine Wirklichkeit, die es einfach gilt. Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer, was, das, was er schon ist. Gib jedem Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu werden. Die größten Fehler, die man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. In der Dunkelheit des Lebens sieht man seine besten Freunde. Man braucht zwei Jahre, um sprechen zu lernen, 15, um schweigen zu lernen. Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt. Eine Art von Denken ist notwendig, wenn die Menschheit weiter leben will. Es gibt nur ein Glück in diesem Leben, zu leben und gelebt zu werden. Sie können nicht ein positives Leben und einen negativen Geist haben. wenn die Dinge unter Kontrolle sind, sind sie einfach nicht schnell genug. Das Leben ist, was mit uns passieren, während wir andere Pläne machen. Das Leben geht nicht darum, dich zu finden. Das Leben geht darum, sich selbst zu erschaffen. weinen sie nicht, weil es vorbei ist, lächeln, weil es passiert ist. Wo Leben ist, ist Leben. Das Wichtigste ist, ihr Leben zu genießen, glücklich zu sein. Es ist alles, was wichtig ist. Das Leben kann nur rückwärts verstanden werden, aber es muss vorwärts gelebt werden. Und liebe Freunde, das war's für heute. Bis nächstes Mal. Tschüss.